Dunque, siamo a Bruxelles, nella capitale dell'impero, il vento fa ritardare gli aerei, gli adesivi non rimangono appiccicati e gli schermi non si accendono, quindi va tutto bene. Io sono Alberto Bagnai, non sono un esperto di comunicazione, anche se comunicando sono diventato senatore, obiettivo al quale tanti altri hanno dedicato in vano tante loro energie, e quindi non ho un discorso molto strutturato da fare. Porto una testimonianza. Intanto devo dire che questo convegno ricorre in un giorno particolarmente significativo. Come ho appena appreso dal Corriere della Sera, quindi forse è falso, <laughs> ricorre oggi l'anniversario della pubblicazione di 1984 di Orwell. hanno anche avuto la faccia di mettere una frase che spiega esattamente il gioco che volontariamente o involontariamente stanno giocando. Attenzione, voi mi avete sentito spesso dire che i giornalisti più in generale e il sistema dei media è una minaccia, la minaccia più grave alla nostra democrazia. Argomenterò con esempi questo. Ma questo non significa che i giornalisti siano cattivi, cioè che ci sia un'intenzionalità malvagia nel loro operare. Il risultato è pessimo, ma il risultato è condizionato da quelle dinamiche oggettive, cioè indipendenti dalle intenzioni, che Marcello ha spiegato a tutti noi. No? il gioco che stanno giocando è quello e poi vi faccio anche vedere un esempio. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Questa frase un po' sibillina, molto bella ma sibillina, si traduce poi in atti concreti. Chi mi segue sa già dove andrò a parare. Vorrei essere un po' utile a chi non mi segue, a chi non mi conosce. Perché ritengo che possa essere utile per chi non mi segue conoscermi? Beh, perché io sono l'ideologo dei populisti italiani, dei barbari, come li chiama il Financial Times, quindi se c'è qualche <laughs> giornalista, soprattutto estero, potrebbe essere interessato a sapere come siamo fatti. Ecco, io diciamo, sono un barbaro con una cravatta a sette pieghe con un mezzo scappino Windsor e eh, senza barba e lo stemma della Lega qua. Allora, perché siamo qui? Come è cominciata l'avventura che ha portato qui eh, tante intelligenze eh, da tutta Europa in questa sala del Parlamento europeo che, che ci ospita? Poi non sappiamo se all'uscita ci sarà una botola, <laughs> ma insomma per ora siamo qui. Come è cominciata questa avventura? Ma questa avventura, qualcuno forse se lo ricorda, è cominciata il 16 novembre 2011, quando in un gesto di resistenza e di indignazione verso il blog dell'economia mainstream italiano, eh, lavoce.info, che aveva rifiutato un mio articolo su quella che pensavo essere l'origine della crisi, io ho deciso di aprire un blog per eh, diciamo, urlare diciamo così, al deserto digitale la mia verità non la mia rabbia, cioè a quel tempo non ero molto arrabbiato, lo sono diventato un pochino dopo, direi anche per buoni motivi, ma non voglio giustificarli. Bene, giusto perché voi, cioè non voi, ma diciamo i nuovi, quelli che si sono connessi solo oggi, cioè solo dopo che entrando in politica sono diventato senatore e quindi sono stati costretti da questa scelta a occuparsi del lavoro di informazione che da sette anni stavo portando avanti. Giusto per questo, perché siccome ancora la gente le cose non le sanno, vorrei ricordare che la tesi che sostenevo nell'articolo del 16 novembre 2011, i salvataggi che non ci salveranno, divenne poi nell'8-1 settembre del 2015 la tesi ufficiale degli economisti cosiddetti mainstream in un articolo sul blog europeo degli economisti mainstream, Richard Baldwin e Francesco Giavazzi, con appena 4 anni di ritardi e 3 anni di politiche di austerità che hanno distrutto il mio paese, il mio paese, d'accordo? Perché l'Italia è il mio paese, forse anche il vostro, ma per me quello che mi importa è che è il mio paese in questo momento, d'accordo? Dopo quattro anni di queste politiche, per non perdere completamente la faccia di fronte alla comunità scientifica internazionale che sapeva benissimo che tagliare investimenti pubblici in recessione è un errore, hanno detto ops, purtroppissimo ci siamo sbagliati, senza dire che è come diceva Bagnai o come diceva qualcun altro, is not a public debt crisis. Questo significa che, siccome ora sono passati tre anni, da tre anni a questa parte chi parla di debito pubblico nei media è sostanzialmente un cialtrone, cioè uno che vuole sviare l'attenzione dal problema principale, ma non lo sa, non lo sa, quindi non è colpa sua. Eh? Questo non è un atto di accusa soggettiva. Allora, a seguito di questa esperienza, dell'apertura di questo blog, che sosteneva una tesi scientificamente fondata come poi è stato certificato da quelli bravi, è nata un'associazione, l'associazione Asimmetrie, nella quale su questo palco abbiamo almeno un paio di membri del direttivo eh, e forse tre membri del comitato scientifico e in platea diversi soci, che ha portato avanti un progetto, un progetto, oh, il progetto di un, di un think tank, quello di sollecitare una riflessione su due temi strettamente connessi, quello della ricerca economica e quello della comunicazione. Questa attività ha avuto un impatto, diciamo, moderato sul dibattito italiano. Diciamo che è grazie a questa attività che ho conosciuto Matteo Salvini e sono diventato senatore, eh, e è grazie anche a questa attività che Matteo Salvini ha cambiato un po' idea sull'Europa e in parte, perché diciamo, il grosso del lavoro hanno fatto le deliranti politiche cosiddette migratorie, ma in parte è riuscito a tirare su il suo partito dalle percentuali a una cifra alle quali era, alle percentuali a due cifre alle quali è, avendo all'orizzonte, se tutto continua così, una percentuale a tre cifre, oltre il 100% non potrà andare per un motivo matematico che non vi spiego. Questo succedeva sette anni fa. Qual è, diciamo così, lo stato d'animo nel quale io mi rivolgo <laughs> oggi a voi dopo sette anni di battaglia nel corso dei quali, come ricordava Marcello, essendo uscito dal frame, mi è successo un po' di tutto. Ma è dipinta abbastanza bene da questa pagina dei Miserabili, che è abbastanza all'inizio, quindi potreste esserci arrivati tutti se avete provato a leggere quel libro è l'incontro fra il vescovo, Monsieur Miriel, e, e il convenzionello, il rivoluzionario, il temibile rivoluzionario, il regicida, quello che viveva esiliato in una casetta, eh, vi ricordate che il vescovo viene, viene avvertito che sta morendo e allora un po' a malincuore per dovere d'istituto si reca a somministrargli un'estrema unzione che peraltro neanche sapeva se fosse gradita, perché quella era un pericoloso comunista dell'epoca. Il discorsetto che fa il convenzionella, Monsieur Villel, e il discorsetto che faccio io oggi, eh, appunto al mondo dei media che si affaccia oggi sulla realtà di un dibattito che in Italia esiste eh, fondamentalmente perché esistono pochi coraggiosi, cioè se un meteorite cadesse qui il dibattito, speriamo di no, oltre ad altri effetti collaterali positivi però ci sarebbe quello di spegnere completamente il dibattito italiano sull'Eurozona e lo sapete non è un'esagerazione. Monsieur Lebecq, dit-il, j'ai passé ma vie dans la méditation, che vuol dire ero associato di politica economica a Pescara. l'étude et la contemplation. J'avais 60 ans, puisqu'on a fake news parce qu'on j'avais Quand mon pays m'a appelé et m'a ordonné de me mêler de ses affaires, j'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus. Il y avait des mensonges, je les ai combattus, etc. Puis, à la fine, lui chiede, maintenant j'ai 55 ans, je vais mourir. Qu'est-ce que vous venez me demander ed è per questo che prima ho detto che non avevo dichiarazioni da fare. La domanda perché sollecita una dichiarazione quindi è scortese, se uno non ha dichiarazioni da fare non ce le ha. Perché non ho dichiarazioni da fare su quello che sta succedendo fuori da questa stanza. Se ci fossero domande sul lavoro che è stato fatto, sui temi che vengono affrontati in questo dibattito, sarei lieto di rispondere ma se vogliamo giocare il giochino del Toto Ministro del mettere me contro i miei colleghi di partito, quel giochino lo giochiamo da un'altra parte, qui siamo per fare una cosa seria, cioè per riflettere sulle dinamiche del mondo dell'informazione. Il mondo dell'informazione italiano è qualche cosa di aberrante, voi non potete avere un'idea del grado di menzogna fattuale pervasiva in ogni singolo intervento che si occupa di realtà economica. Non voglio annoiarvi, non voglio annoiarvi. Vi faccio tre esempi tratti da un mio editoriale pubblicato sul Fatto Quotidiano, che non ha avuto alcuna smentita, anche perché non era materia di opinione ma era semplicemente materia di dati. Secondo il sito della Banca d'Italia, il tasso di interesse sui bot a tre mesi nel settembre del 92 era al 18,5, in ottobre scese al 15 e un anno dopo all'8,86, cioè in un anno, dal 92 al 93, il tasso di interesse sui bot scese, scendere, andare giù, calare, diminuire, decrescere di 10 punti. Secondo Marvelli e Pagliuca nel Corriere della Sera, che oggi ricorda Orwell, del 16 maggio 2012, dopo la crisi i bot andarono al 17%, facendo credere, visto che noi oggi abbiamo tassi intorno al 2, 1, no? che siano aumentati di 15, cioè chi conosce i tassi di oggi pensa, madonna, ah, sono aumentati di 15 punti, no, in realtà se sono andati al 17% sarà anche vero, ma è successo perché sono scesi dal 18 al 10 passando per il 17%. Quindi non è che abbiano detto proprio una menzogna, sì, l'hanno detto. Hanno detto, diciamo così, una post-verità. Uh, vediamone un'altra. Eh, quest'altra ve la faccio vedere in diretta. Anche perché, vedete, eh, faccione un'altra sotto, perché questo è un altro grande classico. Il Corriere della Sera del 1 gennaio 2017, in un articolo a firma Basso, afferma che l'export ha avuto un boom fra il 2005 e il 2008 per effetto della moneta unica. Avrà ragione il Fondo Monetario Internazionale, secondo cui fra 2005 e 2008 la crescita delle esportazioni fu allineata a quella degli ultimi 36 anni? O avrà ragione il Corriere, secondo cui quelli furono anni di boom? ma non lo so, io mi fido del Fondo Monetario Internazionale per i dati, per le politiche no, ma per i dati sì, quindi boom cosa? Un periodo in cui la crescita è stata esattamente quella di sempre non può essere definito un boom. Poi c'è la perla, la perla che ci porta verso un, uh, un tema che è il tema cruciale. La perla la conoscete, il 2 aprile del 2014 il Corriere della Sera titolò in prima pagina Tanti disoccupati come nel 1977. Cioè l'idea era che nel 1977 e nel 2014 il tasso di disoccupazione in Italia fosse identico. Ma avrà ragione l'Ista secondo cui nel 77 il tasso di disoccupazione era meno della metà che nel 2014, perché nel 77 avevamo un tasso di disoccupazione inferiore al 7%, intorno al 7%. No? O avrà ragione il Corriere? Allora, ognuno ha diritto alle proprie opinioni, nessuno ha diritto ai propri dati. Questo non si riesce a far passare. Perché dire che nel 77 la disoccupazione era alta, quasi il doppio di quella che effettivamente era come nel 2014? Ma io questo mi ero permesso, questa voce pensiamo dopo, mi ero permesso di dirlo, mi ero permesso di dirlo, anzi di prevederlo, se me lo permettete, anni prima, un anno prima, scrivendo sul blog del Fatto Quotidiano. Se ne è occupato da Gospia, quando nel suo articolo qui del 2 aprile 14, presso un economista al Corriere del Quotidiano sbaglia il titolo di apertura. Perché fanno così? Fanno così perché chi controlla il presente controlla il passato, ovvero i grandi gruppi editoriali che, diciamo così, per essere gestiti, soprattutto visto che i giornali sono meritatamente in perdita, richiedono un pozzo di soldi e quindi non riflettono l'interesse di un ipotetico azionariato diffuso, ma di interessi economici molto specifici, molto forti, e che controllano quindi il presente, vogliono utilizzare questo controllo per riscrivere la storia del passato. Perché bisogna riscrivere la storia del passato? Per controllare il futuro perché se tu fai capire che nel passato, quando il sistema, come si suol dire, con parole che a me fanno venire le bolle, ma tanto sono sotto antistaminici, di governance era diverso, cioè quando gli italiani comandavano a casa loro un po' di più, sempre negli ovvi limiti di essere un paese che aveva perso una guerra e che quindi insomma, la storia la sapete meglio di me, non facciamo finta di esserne usciti vincitori dall'ultima guerra. Non è così. Se tu fai capire che allora si stava malissimo e che cedendo sovranità, frase un po' eversiva ma non entro in questo, si sta solo male, beh, allora la gente dice, beh, se ne cediamo ancora, poi alla fine forse staremo un po' meno male, alla fine magari staremo meglio. Questo è il meccanismo. Cioè si vuole riscrivere la storia del passato dipingendola a tinte foschissime perché il futuro sembri par default migliore. E qui ci soccorre, in questo tipo di analisi delirante, questo tipo di analisi totalmente delirante, è l'analisi che, è delirante falsa anche, è l'analisi che, che, che, nella quale nella quale ci viene incontro Nietzscheano, no? questo processo non a caso è stato gestito dalla sinistra e non a caso si inceppa ora che la sinistra sta scomparendo. Perché, come dice Jean-Claude Michelin, un militante di sinistra è sostanzialmente riconoscibile ai nostri giorni, ai nostri giorni dal fatto che gli è psicologicamente, psicologicamente, eh, antropologicamente, impossibile ammettere che in qualunque campo, in qualunque campo, le cose potessero andare meglio prima. Quindi chi vuole mettere su un progetto dove riscrive il passato per eh, diciamo, vendervi un futuro che sarà necessariamente migliore, senza ovviamente farvi riflettere sul fatto che nel momento in cui vi dice che non c'è alternativa si sta comportando come i simpatici boia neoliberisti del Sud America, insomma, ma questo è un altro concetto, molto spesso viene a identificarsi con quel tipo di forza eh, e di milieu intellettuale eh, sinistrorso che Nietzsche analizza sotto il profilo filosofico antropologico. Ora vedete, io vi ho detto che i media mentono. Prima Marcello, che è diciamo una persona onesta, ma anche un giornalista, insomma, quindi deve difendere la sua categoria, ha detto si sbaglia, anch'io ho sbagliato. D'accordo? Bene, però io sarò forse una persona disonesta, sono senz'altro un populista, ma sono anche uno statistico. Ho una formazione statistica, ho iniziato la mia carriera universitaria come assistant professor of econometrics e l'ho proseguito. Quindi diciamo la randomness se c'è la vedo, mentre se c'è un signal lo vedo. Perché questi errori nel riferire la realtà fattuale sono sempre a senso unico? Perché nessuno si sbaglia mai dicendo o semplicemente illustrando che come si dice con un'espressione gergale italiana, si stava meglio quando si stava peggio? No, il passato è sempre negativizzato, il presente è sempre ipervalorizzato, non c'è mai, mi date voi un esempio, se me lo date lo accetto e ne sono lieto perché vorrebbe dire che mi sono sbagliato e io adoro sbagliarmi, non c'è mai un esempio che vada nel senso opposto, un esempio che dica, che ne so, beh sì c'era l'inflazione negli anni 70, però la disoccupazione era al 3%, no? Sbagli nel, nell'altro senso, era al 7%, no, ti dicono era al 14%. Quindi vedete che diventa un po' difficile ragionare in termini di errore. Per me che sono uno statistico e che costruisco modelli matematici dell'economia, l'errore è qualcosa di casuale, è riferito alla parte, diciamo così, filtrata da tutta l'informazione contenuta e che quindi risente di errori totalmente idiosincratici. No, questi non sono errori, non è neanche un progetto. Potremmo chiamarlo zeitgeist e potremmo spiegarne la dinamica con eh, i meccanismi di, eh, di eh, autocondizionamento, di, di di trascinamento che ha il risparmaccio. Ora però noi abbiamo un problema. Quale che sia l'origine, noi sappiamo che i giornali mentono. Questo è un problema serio e mettono su cose rilevanti. È un dato di fatto che ci sono trasmissioni in Italia, non le cito, note per le coraggiose inchieste. Tu vedi queste inchieste coraggiosissime, con musichette a effetto, riprese incalzanti, il corrotto o il politico di turno inseguito da telecamere. E uno quindi si appassiona, vede questo bello spettacolo, e poi vengono fuori delle cose orrende, dei complotti orrendi fatti da questi politici, delle corruzioni terribili dove si spendono pozzi di soldi, o anche degli abusi o dei privilegi, tutte queste cose vengono messe in luce e tu dici ma il giorno dopo ci sarà la, la rivoluzione e invece il giorno dopo non c'è niente. Dopo, quando queste trasmissioni parlano di una cosa che conosci, ti rendi conto che stanno dicendo una marea di frescacce, di stupidaggini per aiutare i traduttori. E quindi capisci che la rivoluzione non c'è perché questi sono dei simpatici spettacolini basati sul nulla. Questo è il modo in cui veniamo informati. A fronte di questo si sta scatenando una crociata contro i social media, eppure vi posso dare due o tre esempi rilevanti perché sono finiti su quotidiani nazionali e su eh, trasmissioni televisive nazionali di casi in cui è evidente che senza i social media la bufala giornalistica sarebbe passata il primo è esattamente questo della disoccupazione come nel 77. Capitava che io andassi quel giorno a TGCOM 24 e detti il grafico con i dati giusti, questo non so se lo vedete, alla redazione che lo pubblicò e feci partire un tweet storm. A questo punto fu impossibile, data la sinergia fra una rete televisiva gener- all news poco conosciuta e Twitter però che rilanciava queste informazioni fu impossibile per il Corriere della Sera non rettificare e infatti rettificò ovviamente in pagina pari perché sapete che è quella che, che cade no? Eh, queste cose le sappiamo cioè, eh, potremmo fare anche noi giornalisti ci riusciremo benissimo e un giorno magari lo faremo per affermare le nostre verità se ci sarà un po' più di pluralismo rettificò e io ebbi una meravigliosa telefonata la mattina arrivato in facoltà tardi senza aver fatto colazione di un redattore economico che mi tenne per mezz'ora dicendo che i miei toni erano stati inappropriati cioè naturalmente i miei toni sono stati inappropriati non so perché, forse se vi leggete l'articolo su D'Agostia che è ancora lì magari anche voi potrete pensare che io sia stato inappropriato, poco cortese ma parte il fatto che io vengo dal paese dove nacque un poeta che disse che in qualche caso è cortesia del servillano, ma insomma lo dice nel caso di traditori della patria di intensità un po' superiore a questa, ecco, però vabbè. A parte questo, questa persona continuava a chiamare svista quello che era un errore palesemente intenzionale. Perché? Perché era stato annunciato da me un anno prima e ripetuto poi sistematicamente dopo, cioè questa cosa non è mai successa, questa rettifica non c'è mai stata, quindi bisogna sempre stare attenti. Una volta vinci, questi continuano. Altro caso interessante, questo qui, quello in mezzo sono io in una delle mie espressioni più riuscite. È successo tre giorni fa o quattro giorni fa in televisione, avevo di fronte questa signora che, diciamo così, se la cercate su Scopus non la trovate, se la cercate su Scola trovate che è stata research assistant di qualcuno, è professore a contratto di un'università legata alla Confindustria italiana, non ha quindi un track record di pubblicazioni, però fa l'economista. Questa dice che con Mario Monti il debito è sceso. Di questa cosa so che vi ha parlato Alessandro mentre io stavo faticosamente cercando di arrivare qui, quindi voi sapete che è una solenne imprecisione. D'accordo? Con Mario Monti il debito è aumentato di 13 punti. E lei, che si era portato un foglio di dati, ma cosa dice? Guardi, questi sono i dati, eccetera, eccetera, d'accordo? anche lì se non ci fosse stato Twitter e se non ci fossero stati, ve lo devo dire, dei rapporti costruttivi con la redazione di quella trasmissione e magari anche se io nel frattempo non fossi stato un senatore e magari non avessi la possibilità di farmi ascoltare di più se faccio un'interrogazione parlamentare o se mi rivolgo alla GCOM, no? Perché... E se magari non fossero in scadenza le nomine no? Tanto per dire. Ecco, se tutti questi if, if, if, if, come nella poesia di Kipling, se tutti questi if non ci fossero stati, la cosa sarebbe andata in cavalleria, ma questi if purtroppo c'erano. E quindi cosa è successo? Che la signora deve aver ricevuto una telefonata che l'ha esortata a, eh, a scusarsi con una scusa spettacolare. Pensavo aver detto aumentato e invece ho detto diminuito su Twitter. Dopodiché la redazione della trasmissione in apertura il giorno dopo ha detto ieri c'è stata una disputa fra il senatore Alberto Bagnai e un economista, aveva ragione Bagnai, il debito con Monti è aumentato. E finalmente è stata detta una volta questa cosa nel televisione italiana, la prima volta, ma perché? Perché è partito un tweet storm fondamentalmente. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che chi vi fa capire che la rete è il luogo nel quale nascono le fake news, in realtà vuole privarvi del principale strumento di verifica delle fake news. Almeno nel mio campo, in campo economico è così, vi ho già dato due esempi rilevanti, poi ve ne do anche altri, perché vuole che sia affermata un'unica verità, la sua, quella che prima stavamo peggio e davanti a noi, anche se tutti lo vedono, c'è un burrone, ma sicuramente in fondo al burrone staremo meglio. L'importante è arrivarci vivi. E arrivo al capitolo più doloroso di questa storia, perché vedete, nel momento in cui io vi spiego con degli esempi, potrei farne tanti altri, si potrebbe un scri scrivere un intero libro come quello di Marcello che riporta esempi di questo tipo. Chi mi segue nel blog sa che ci sono oltre 2000 articoli nei quali non c'è un singolo dato, avrei voluto aggiungere un rafforzativo un po' volgare ma lo ometto, non c'è un singolo dato che non sia stato verificato sulle fonti statistiche primarie prima di essere dato all'opinione pubblica, lavoro che i giornalisti non fanno mai perché si ritengono legibus soluti, questo è il problema, questo è il problema, questo è il problema, questo è il problema, d'accordo? Perché non esiste un ordine dei giornalisti che eserciti una tutela, un controllo, una censura quando accadono episodi come quelli che vi ho detto, niente, niente, non esiste, non c'è, d'accordo? Dopo tutti... Eh, questi anni di lavoro in cui ho passato tempo a controllare eh, dati, con grande umiltà, lo so che non si vede che sono umile, ma scrivere 2000 articoli controllando ogni singolo dato che pubblichi, per me significa essere umili. Incazzarsi, scusate il termine, sul fascè, se gli altri non lo fanno, non significa essere orgogliosi o maleducati, significa avere coscienza civile, significa porsi delle serie domande su come si può rianimare un dibattito realmente democratico in un paese che ne avrebbe tanto bisogno. Io ieri ci ho provato al Senato. Al Senato ho spiegato ai miei colleghi senatori, che forse non lo sapevano, che la recessione nella quale siamo immersi noi, anche se c'è una ripresa, eh, siamo ancora nella parte bassa, siamo ancora sotto il livello di reddito pre-crisi, è la più lunga dell'intera storia dell'Inter d'Italia. Chissà se a qualcuno questo ha detto qualcosa. Uno si è alzato per mandarci un pizzino della Troica, quindi forse lui non aveva capito come stavano le cose. Arrivo, eh, arrivo al punto doloroso, per farvi capire intanto, per farvi capire due cose. È un altro esempio del fatto che i social sono un presidio di reale democrazia e soprattutto un presidio contro le bufale, soprattutto, soprattutto. E anche per farvi capire come funziona purtroppo non l'istituzione dove siamo qui adesso, che è il Parlamento europeo, ma la Commissione europea. Allora, Capita che eh, qualche tempo fa, a febbraio del 2014, un noto commentatore eh, che adesso sta al Corriere della Sera si sia, eh, abbia risposto in questo modo a una domanda di un ascoltatore. Allora, ovviamente il titolo domani sarà Bagnai anti-euro, perché voi sapete benissimo che questa cosa non è nel nostro contratto di governo, Sapete benissimo che nessuno ci sta <laughs> pensando, però loro titoleranno così perché ovviamente pace, va bene, eh, glielo facciamo fare, insomma, poi saranno, ci giudicherete se siete italiani dai nostri frutti votando per noi o per degli altri. La domanda dell'ascoltatore è una domanda di ordine teorico. Come mai la Danimarca e l'Inghilterra hanno mantenuto le loro monete? Cioè perché si sono avvalse della clausola di opt-out? Beh, vi mm, riferisco alla parte sulla sterlina. Quanto alla sterlina britannica, la sterlina britannica non fa parte dell'euro. Prima informazione fornita dal giornalista in diretta, questo era su Rai 3. Ok, la sterlina non è l'euro. Good. Move on la Banca d'Inghilterra è assolutamente sovrana, ancora una volta non ci sono state svalutazioni significative della sterlina nei confronti dell'euro nel periodo di vita dell'euro, dunque dal 1999, e soprattutto le svalutazioni, quindi non ci sono state svalutazioni, e soprattutto le svalutazioni che ci sono state non hanno sostenuto le esportazioni britanniche, perché se lei va a vedere la dinamica dell'export britannico è molto debole. La Gran Bretagna ha un deficit delle partite correnti, vabbè, dunque del dare e dell'avere negli scambi di beni e servizi con il resto del mondo e con l'Europa, che è molto significativo, dunque l'eventuale flessibilità della moneta non ha aiutato gli inglesi a far crescere la propria industria esportatrice, questo è il controfattuale fantastico di cui forse vi può aver parlato il pedante, vedete come poi, no? vedete come questo gruppo di Happy Few che si è unito sotto una bandiera, poi condivide, per cui c'è un'organicità in quello che vi stiamo dicendo, perché... Eh. Gli hai parlato del controfattuale fantastico? No, no. A ah, caso! eh, eh, no, eh, questo è un controfattuale fantastico, è, è fantastico, tipo... Se mio nonno avesse avuto le antenne sarebbe stata una formica, cioè questo è il concetto, ecco, lasciamo stare. Cioè non ha alcun senso dire che eh, la, eh, il livello della valuta non aiuta perché un paese è in deficit, perché tu non sai quale sarebbe il livello del deficit se la valuta diciamo, avesse un altro valore, cioè deve, avere, deve argomentare meglio. No? Brrr. Eh, stare nel mondo di oggi vuol dire dotarsi di istituzioni adatte, eccetera, eccetera. Quindi la sterlina non ha subito svalutazioni significative, però le ha subite, però queste non sono riuscite a far aumentare il commercio del Regno Unito perché l'Italia è come l'Argentina. Questa era la sintesi del discorso. Sul fatto che l'Italia non sia come l'Argentina abbiamo reagito io e Claudio Borghi un mesetto fa sul Corriere alla stessa persona che è convinta che l'Italia sia come l'Argentina cioè, un paese del Sud America, esportatore di materie prime, beh, paragonato a un paese europeo, manufatturiero, cioè... Allora, va detto a ah, scusante di questa persona che di economia non sa molto perché non è quello il suo campo di studi. Quello che è delirante è che il sistema dell'informazione prenda delle persone che non sanno niente e attribuisca loro questa autorevolezza. Guardate che io ho avuto uno scambio interessante con questo su questo con la conduttrice della trasmissione, quella del debito che era diminuito anziché aumentato, no? come, come, i tassi di interesse. Questi non, hanno un po' di dislessia, no? di, non riescono a capire se una cosa aumenta o diminuisce, sbagliano però sempre nello stesso senso. La risposta che ho avuto da questa conduttrice televisiva è stata molto importante, cioè queste persone sono nel dibattito fanno ascolto, fanno il dibattito e quindi le dobbiamo invitare, anche se pure noi ci rendiamo conto del fatto che non sanno una beniamata amata mazza di ciò di cui stanno parlando. Cioè c'è anche una dimensione show business nel mondo dei media che eh, Marcello non so se ha analizzato che, o, o se ve l'ha esposta ma che è molto forte. Allora, Com'era il discorsetto per eh, far capire che l'Inghilterra andava meglio anche se non aveva svalutato? Beh, io qui facevo vedere il tasso di cambio in Polonia, Islanda, Corea e Regno Unito dopo la crisi del eh, 2008 e come vedete è estremamente semplice, estremamente piatto, non ci sono grossi, drastici, drastiche svalutazioni. Perché vi faccio vedere questo? Perché interpellato su Twitter da eh, un tal Paolo Di Lullo, che eh, dice qua c'è un falso online sulla svalutazione del pound, ehm, che in effetti c'è stata, il giornalista risponde, eh, siccome lui controlla i, i, i dati, eh, dicendo che negli ultimi 5 anni il GDP si è rivoltato di circa il 10% sull'euro, ma eh, allora, il grafico è questo che, che mostra il nostro, il nostro, amico giornalista. Non ho nessuna ostilità preconcetta nei riguardi della categoria, cioè, però è un dato oggettivo che lui presenta questo grafico per farvi capire che non c'è stata svalutazione. Questo è un grafico in certo per certo, quindi una diminuzione, una rivalutazione, ma se ci mettiamo dentro anche gli anni della crisi il grafico si presenta così, cioè si parte da qui Sappiamo tutti che la sterlina fra eh, 2008 e 2009 ha svalutato, guardate anche qui dopo, dopo Lehman che cavolo è successo, c'è stata una svalutazione di oltre il 17%. Quella ovviamente poi ha avuto un rebound, no? è scesa, però vedete che la sterlina era su un livello svalutato, molto svalutato rispetto a prima e quello ovviamente ha, è stata parte del processo di aggiustamento macroeconomico. Lo è stato... Eh, come in Polonia, che vedete qui, come in Islanda, che vedete qui, come nella Corea del Sud, che vedete qui. No? Quindi questo voleva... Che cosa ha fatto questo signore? Ha fatto la tipica cosa che facevano in Germania Est quando volevano dimostrare che con l'unificazione era andato tutto bene. Scegliere il campione dal punto di minimo e partire da lì per trarre delle conclusioni. Cioè in Germania, la Germania Est aveva avuto una crescita folgorante, secondo i propagandisti della Germania Ovest, quelli che ne avevano organizzato l'Anschluss. E certo, prima l'hanno schiantata facendo scendere il PIL di non so quanto per cento, 44%, quella parte fuori dal grafico, parti dal bottom, beh certo dopo si risale, tranne in Italia quando siamo in fondo scaviamo, come questi esempi di giornalismo dimostrano, no? Bene, allora quindi questo è un evidente caso di consapevole manipolazione di un dato. D'accordo? E qui arrivo al punto che ci riguarda e a quello che vi volevo dire. Cioè, la Commissione europea ha creato un high level group per il controllo delle fake news e naturalmente la persona che ha fatto questo tipo di manipolazione ne fa parte il che a me, che da anni combatto sul serio contro le fake news, che ho diffuso con alcuni anni di anticipo su stimati colleghi quella che ora è la loro visione sulla crisi, suscita qualche perplessità e molta preoccupazione. Perché se a controllare quelli che fanno il mio lavoro vengono messe persone che lavorano così, io sono preoccupato. E devo dirvi, e devo dirvi che la mia scelta di entrare in politica è stata determinata da tante cose, un po' dal fatto che vedevo la curva dei rendimenti decrescenti della divulgazione, no? vedevo la produttività della divulgazione che si appiattiva, <clears throat> ma soprattutto quello che mi era evidente era la necessità, vivendo in un regime antidemocratico che crea un sottosegretariato alla verità mettendoci persone che in svariate circostanze hanno visibilmente manipolato dei dati che sono dati del mio dibattito, vedevo la necessità di difendermi, di difendermi, d'accordo? Di difendere la mia indipendenza assumendo le prerogative parlamentari. Ma è normale il mondo in cui una persona che vuole dire che le foglie sono verdi debba sguainare le spade o proprie o di Alberto, come, come diceva Chesterton, con la spada di Alberto da Giussano. No, non è normale. Io in un mondo normale dovrei stare nel mio dipartimento a fare ricerca. Non dovrei stare qui a spiegarvi che il mondo dell'informazione è profondamente, è preda di dinamiche profondamente corrotte, dinamiche oggettive, che mettono in serio pericolo la nostra democrazia e che trovano sponda nelle altre istituzioni europee. Questo non dovrei essere io qui a dirvelo, per il semplice motivo che questo non dovrebbe succedere. Ma qui però prevale la mia ingenuità. Questo succede perché è sempre successo. E forse noi stiamo meglio di come stavano i cittadini di altri regimi perché possiamo ancora parlarne. La domanda con la quale vorrei chiudere il mio intervento è una sola. Per quanto ancora ci sarà consentito? Grazie. Thank you.